Якщо ти хочеш щось зрозуміти, дивись на колінах стоять люди, кладуть квіти. Ти бачиш та бажаєш кращого життя. За батьківщину нашу ми до самого кінця. Стояти будемо за неї, ти сумнівався. Це мій дім, моя земля, піди покайся. Якщо ти мав колись інші думки, кращої країни вже не знайти. І ми далі йдемо. Усі на полі бою, один за одного. Ми всі з тобою, ми тільки вперед, немає вже часу. Ви всі від цвісте за неньку нашу, за Миколаїв та Одесу, Харків та Херсон. Ви всі на дно підете, і це вже вам не сон. І кожного дня, коли ти бачиш сльози, це плаче небо разом зі мною. Для наших людей двері відкриті, відчуваєш, дивись, смак волі в повітрі. Такого життя не буде у тебе, а іншого нам не треба. Плаче небо, підійма. Namen und das einer für alle. Ein Kampf für die Gerechtigkeit im Namen der Freiheit, für das Wohl unserer Kinder, gegen Feinde von damals. Dieses U hat euch das Jenseits gezeigt. All unsere Feinde sind dem Ende geweiht, ließen Dunkelheit spielen, kamen bei Nacht und Nebel. Mit Panzerheeren, brachten Angst und Elend. Doch mit jedem Niederschlag wird stärker an Und jeder wieder. для наших людей. Двері відкриті, відчуваєш, дивись, смак волі в повітрі. Такого життя не буде у тебе, а іншого нам не треба. Плаче небо, підіймайся, посміхни. Україна давно вже перемогла.